Hello! Aqui está o vídeo verdadeiramente aterrepiente! <laughs> Nosferatu, o Vampiro é um filme de 1922, coreano alemã É a segunda adaptação cinematográfica do livro de Bram Stoker, Drácula. O filme teve alguns nomes de personagens e locais alterados, uma vez que os herdeiros do escritor não permitiram a adaptação da obra. Teve um remake em 1979, Nosferatu de Vampire foram confirmados mais dois remakes. Um que supostamente era para estrear este ano e ainda não sei a certeza se o presente foi cancelado ou não. E o outro no qual Robert Engers, o mesmo que realizou The Witch, que realmente recomendo imenso, vejam, falou. 1922 Shadow of the Vampire. Atualmente é considerado um dos melhores filmes sobre os vampiros e Conto Drácula. ordenado vive e alimenta-se do sangue humano. Ele vive em sinistros caixões, túmulos, cavernas, que contêm terra amaldiçoada dos campos da peste negra. Cuidado, que ele pode causar-lhe pesadelos terríveis através da sua sombra. Durante a noite, Nosferatu agarra na sua vítima e sunga o sangue dela como maneira de sobreviver. livrado é clássico dos clássicos, deslumbrante, surpreendente, assombroso, correio. É a mãe do tema vampiresco. banda sonora combina muito bem com o filme. Demonstra o verdadeiro perfil de um vampiro, aliás, do Conto Drácula. Não tem nada a ver com o Twilight. Para mim, é a obra original e o remake de 1979 são igualmente bons. Não acham um superior ao o outro. Boas atuações, bons elencos. Max Schreck, 1922, e Klaus Kinski, 1979, encarnaram muito bem o conto Orlok. Porém, prefiro a versão de Shrek. Ah, hoje em dia, a personagem Nosferatu, ou Conde Orlok, é um dos meus favoritos vilões de todos os tempos. Aliás, Conde Orlok é com Drácula. Drácula is got the power of the vampires. Eu vou dizer a verdade. Prefiro filmes sobre vilões do que super-heróis. Daniela! Ok. Ah. Uh, Uh, <laughs> ok. Eu sei que os filmes mudos parecem aborrecidos e muito lentos. Mas vejam esta obra. Por favor, vejam esta obra-prima. A sério, recomendo imenso. Por favor, vejam. não nos vato, vai te morder. Estás-me <laughs> a assustar, Daniela.